ό,τι πιο ωραίο για σήμερα, ό,τι πιο ωραίο. Δεν ξέρω βέβαια που είμαι, αλλά μπορώ να σας πω που είναι.